Esto va de que cada uno aporte lo que es. eliminar ese uso. porque Lo tenemos en los celulares, en los ordenadores, eh, no simplemente... Con un descuento. Ese descuento al final lo que hace es que la botella de vidrio le salga mucho más barata. Lo más importante es para cambiar los hábitos de los personas. Tenía un problema, que era la contaminación marítima.